Hey, ¿qué tal? Hola, ¿cómo has estado? Bien. Qué bonito escuchar tu voz después de tanto tiempo. Gracias, pienso lo mismo. Y ese milagro que me llamas. quería saber cómo estás. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Tú lo estás? ¿Aló? No. No estoy bien. Ya no estoy bien, ya no estoy a No ve mujer que ya te quiero ver. Te estoy llamando y no contestas el cel. Dime qué hacer para volverte a ver. Ya no estoy bien, ya no estoy a No ve mujer que ya, te, quiero ver. Te estoy llamando y no contestas el cel. Dime qué hacer para ver. No era lo que yo quería, no era lo que estaba destinado No era eso mujer, no era lo que yo estaba planeando Ya sé que te hice mucho daño, pero porque estoy cambiando Ya dejé el alcohol para poderte volver a ver Porque me decía que así es como que me querías ver Ya sé que tienes gemo nuevo, pero de tu corazón siempre seré el dueño Que lo besas con los ojos cerrados para recordar a mí es el que estás pesando y tocando y no es fácil ya borrarlo pero qué pasó sigue recordando el pasado mientras está viviendo tu presente yo estoy a tu lado no estoy bien ya no estoy así ves mujer que ya te quiero ver te estoy llamando y no contestas el cel dime qué hacer para volverte a ver ya no estoy bien no estoy a No ves mujer, que ya te quiero ver Te estoy llamando y no contestas el cel Dime qué hacer para volverte a ver Está bien, yo acepto que te mentí Fue una mentira grande, lo siento te mentí Y también a la vez ya acepté que te perdí Lo intenté otra vez recuperarte y no fue así ¿Y qué pasó? Si me olvidaste, no es así, aún no me superaste. Aunque con otro tú te acostaste, yo sé que aún mi esencia tú no la borraste. Ya no estoy bien, ya no estoy así. No ve mujer que ya te quiero ver. Te estoy amando y no contestas el ser. Dime qué hacer para volverte a ver. Ya no estoy bien, ya no estoy así. no sé qué hacer.